补运都可以在这一天前往庙宇去做拜拜的动作。礼拜二这一天也同样的是一个适合做祈福的动作，尤其是针对荧幕前的男性朋友们，因为它是麒麟日，当天呢也是我们的乌兔太阳日，吉时呢落到了是我们的辰时，也就是早上的七点到九点这个时候。如果你有看老师的。 月报，好，五月份的这个月报运势的时候，你们会发现自己的凶星特别的强，又或者是你的运势特别的低，务必要在这个礼拜二的晨时七点到九点的时候，不管你是刚起床，又或者是你是在上班途中，或者是上学途中，尽可能，如果你能够晒到太阳，就让自己多晒一点太阳。 你接收越多的地气，跟这个太阳的阳气相对的呢，就可以补足你之前的这些运势比较低的问题。所以切记喽，需要补运的朋友一定要把握这一天的辰时，帮自己补一下运。再来，我们看一下礼拜三逢到的是诸神朝天的日子。既然呢好日子是在礼拜一跟礼拜二，就尽量提前去。 做祈福的动作。礼拜三，我们就让神明公休吧，毕竟他们呢要回到天庭去做报告的动作。好，那礼拜四的部分，逢到的是大偷休日。如果家中有大型的家具需要做异动的搬搬移的，都可以在当天去做移动。那我们来看一下，礼拜五逢到的是物探病。 除了礼拜五之外，礼拜六也是一个勿探病的日子，所以尽可能呢，如果有要去拜访、哦探望我们这个在医院生哦的那个亲友的部分，都提前或者是延后会比较好一点。好，那刚刚有说礼拜六也是勿探病的日子，当天同时也逢到了我们真菌选药的一个祈福吉日，是可以去做通仪开光、安床动土、定蒙纳采嫁娶。 好，所以其实礼拜六这一天呢，它也是针对特定的一些呃日方向呢是不错的日子。好，我们再来看一下礼拜天。礼拜天呢，逢到的是我们戊修照的日子，当天同时也是诸神朝天跟大偷休日。所以，如果有要动装潢的朋友啊，或者是你本身房子有在装潢啊，你本来想说，哎，礼拜天要请师傅过来这边东弄弄西弄弄一下。 切记哦，就不要了哦，不然你可能会把煞气给引出来了哦。好，再来我们来看一下当中哈，我们的运势王前三名是哪三位生肖的朋友？首先第三名是我们属老虎的朋友，第二名是属兔子的朋友，第一名是我们属老鼠的朋友。在这边先恭喜这三个生肖的朋友。但老师也会提醒你，虽然你的运势呢。 在这一周是特别的旺，但是也不要忽略它的后劲。什么后劲呢？也就是老师在周报里面所提醒你们的事项。如果你不知道是哪些，请务必点阅老师的频道，再去看一下到底是哪些内容是需要留意的喽。再来，我们看一下十二个生肖在这一周老师的贴心小提醒。 首先，我们来看一下呢，在未来这一周的生肖运势，针对属老鼠的朋友是否极泰来哇！这一周呢，我们属老鼠的朋友终于哦得以呢，就是刷刷洗自己过去一个礼拜的冤气，因为他过去呢上个礼拜其实是垫底的，直接呢从垫底的第十二名直要到了当周的运势王第一名了。 所以你真的会觉得凡事都好顺遂，可是其实啊，说要说朋友，你有发现这一阵子你的运势的波荡呢，就像坐云霄飞车一样，上上下下，上上下下。所以千万不要掉以轻心哦。这一周的好运呢，虽然反弹的快，但是呢，相对我们讲的物极必衰，你也必须要留意后面。 的运势，你所迎接的可能还是会有一些挑战，所以现在还是要把自己呢该做的事情、本分的事情都做好哦。那我们来看一下下一个生肖是我们属牛的朋友，属牛的朋友，老师会提醒你呢，在接下来这一周务必要继续保持你的热情。那要注意的天数呢是这一周的星期一。 不要让人家觉得是说，诶，比如说礼拜一我们去开早会或者是汇报的时候，人家就觉得哇，你是周末干了什么大事？怎么觉得整个人就是很累，没有朝气？哦，那这样子就会让人家觉得我该不该把这个重要的任务呢指派给你？所以切记，礼拜一是一个很关键的日子，不管你有什么案子啊，或者是说新的机会，可能都会是有礼拜一的时候呢，透过你的呃长官。 好，或者是透过你的那个厂商指派给你，尽可能一定要让他们感觉到你的热情跟热度，这样子呢，你才会受到重任，这样你才有机会呢让自己发光发热。好，那我们来看一下下一个生肖是，我们属老虎的朋友，属老虎的朋友呢，在这一周呢，老师要提点你的部分是事业迷惘。那如果说你目前是。 正在考虑要不要换跑道，又或者是要不要转职，好，或者是你正在找工作，老师会建议你要先问问自己的内心，你到底追求的是什么，你的理想是什么？当然，理想跟抱负有的时候我们是没有办法去兼顾的，但是尽可能呢，你还是要现实一点。如果是一个长久要做的事情，我们何不去做我们自己认真打从心里想做的，这样子。 如有会比较好，除非是说你今天的选择你是没有选择权的，那当然你是趋于现实的状况之下，你必须做你该做的事情。可是如果你是有选择权的朋友，那我会建议选一个不是因为别人要你选择的项目，而选择一个是打从心里你喜欢的项目，这样子才会做得长远，你也才不会有一丝丝的悔恨的一个心情在这里面。 那属老虎的朋友在当周要注意的天数是礼拜四，如果有任何要做的决定，切记就不要在这个礼拜四去做喽。那我们来看下一个生肖是属兔子的朋友，属兔子的朋友呢，在这一周，老师会提醒你要学习如何分工合作，不要呢所有的事情呢都揽在自己身上，即便呢你的运势呢在这一在这一周这一个月呢都是算很不错的。 都算是名列前几名的，但是如果呢，你不去做分工合作，人家就会学，就会学着觉得说，哎，我就习已经很习惯依赖你了，什么事情都丢给你了。那久而久之，当你运势比较低的时候，又或者是说，哎，风水轮流转，你需要依赖别人，你需要请求人家帮忙的时候，人家觉得你不是可以自己完成吗？哦，那这样子反而就会让你自己。 吃个闷亏了，所以这个时候呢，即便是你有能力我一个人完成的事情，你也也要学会分工合作，让人家觉得是说，呃，你有功你也不会独占，这样子你才能够一直持续当那个大红人哦。好，我们再来要看一下下一个生肖是我们属龙的朋友，属龙的朋友在这一周呢，你会觉得我非常的忙碌，那忙进忙出，可而且呢，忙头昏头转向的，可是呢。 你会觉得你这个忙碌呢，并没有带到对等的一个营收或者是效果，所以我老师也会提醒你啊，你要再去审审视一下你的行程或者是你的所做的规划，不要白忙了。虽然能够忙是一件好事，可是如果我们是事倍功半，那就不见得是一个乐观的事情。那属龙的朋友呢，在这一周要注意的天数是礼拜一跟礼拜六。 那我们再来看下一个生肖是属蛇的朋友，属蛇的朋友在这一周，他必须要学会如何接受变化。这个变化球可能来自于你的周遭的人事物。诶，譬如忽然有个同事，可能因为家里，呃，比如小孩子生病了，他要取长假，那整个你要做职务代理；又或者是说，诶，呃，忽然呢你换了一个 team，然后他需要你去学习新的事项。 又或者是说，哎，忽然你本来都是做内勤的，可是你忽然要跟着人家一起跑外勤，然后去学习去接一些接手接手一些新的事项。这些以上的举例都是代表的是一些你本来没有预期会碰到的这些变化。又或者是说，可能你碰到一个很本来很顺遂的案子，忽然中间出现了一些状况，那你要学习去接受这些变化跟挑战。 那这样子你才能够化转机哈，为更大的机会，把危机呢降到最小，那这样伤害力也相对会变得比较小。那属蛇的朋友呢，呃，这个除了接受变化之外呢，也要记得就是尽量减少你的抱怨，那人家才不会觉得是说，诶，你好像就是说的比做的多，抱怨的比呃。 的想法比实战的那个要多，那这样就不是那么的理想哈。那要注意的天数分别是当周的礼拜二跟礼拜五哈，所以属蛇的朋友务必这两天特别再留意一下。那我们看一下下一个生肖是属马的朋友，属马的朋友在这一周，老师要提醒你千万不要不切实际，因为如果你不切实际的话，你会你给了一些很空的提案或者是。 呃，故意把一些事情放大，把问题放大，那在被检讨的时候呢，人家可能就会检讨到你身上，因为人家会觉得，明明就没有这么大的事情，你就把它往上报，然后变得非常大条。又或者是说，呃，明明呢这个东西它并不是它的它的 spec 可能本来就是呃只能符合 A。 A 项，可是你却把它夸大其词，讲到它可以符合到 A、B、C 项。那这些东西呢，听在你的客人眼里，或者是呃你的准客人里面呢，他们就会觉得你这样的人好像不太能够信任。那这样子也会对你的人格上面呢会打折。所以尽可能呢，呃，不要夸大其词，不要讲一些不不符边缘哈，不不切实际的东西。这样子对你。 本身才不会被打扣分哈。那我们属马的朋友在这一周呢，要特别留意的是礼拜三的部分哈。那下一个生肖是我们属羊的朋友，属羊的朋友呢，在这一周呢，特别要注意的就是情绪的分享。呃，为什么老师是说分享？因为呢，其实你是需要有一个人去聆听你目前所所遭遇的或是所经历的。 呃，不管是快乐的，或者是呃闷在心里的，好，管它是喜怒哀乐，都要把它分享出去，因为这这样子你才有办法再容纳新的情绪。对属羊的朋友来讲，因为我们的运呢，相对的还正在一个转换期当中，你还在等这个运开，所以是说。 你这个时间点，你必须要让自己的负面情绪，跟不管是好或者是好的情绪跟不好情绪，最好都是能够做一个像杯子倒掉的动作，那你才有办法再装一些情新的情绪进来，你才不会让自己超过负荷负债。不然的话呢，老师会比较担忧属羊的朋友，呃，比较容易会陷入就是我们讲的 depression 的一个状况。 那属羊的朋友呢，在这一个礼拜呢，要注意的天数分别是礼拜四跟礼拜五哦。那我们下一个生肖是属猴的朋友，属猴的朋友，老师会提醒你在这一周要特别调整你的心态，要注意的天数是本周五。那调整心态呢，是针对两种状况，一种状况就是，如果你过去是一个很行动派、很积极的属猴的朋友。 那你要调整的心态是，你要去注意是说，你是你很你太过激进了，你做的方向到底是不是对的，需不需要缓慢一下看一下方向对不对？不然呢，你可能会冲过头了。那或者是说你做的过多而没有达到你要的效果，因为其实它可能你只要做五分，你达五分效果；你做六分也还是一样五分效果。那你只要出五分的力就好了，保留一点余力，不然的话你自己只会觉得。 怎么那么的累？因为其实你并不用让自己那么的累啊，所以把自己的步伐跟心态调整好。那另外一种呢，就是属于我们讲的就是慢半拍的时候的朋友，那你可能就是做事情，你可能就是比较没有办法下定决心，然后比较畏畏缩缩的。那老师就会建议你，就是说你要调整自己的步伐跟心态，就觉就是要抓回那个 tempo 啊，不管是做什么事情，你可能就要强制的把它写下来。 然后打勾、画画线，落实的去确认确定说你自己有没有完成。好，那这样的话对你的呃后面呢要来来审查，是说我自己到底完成度有多少，你才不会觉得哎，怎么一天下来我好像又没有做到什么事情。好，所以属猴的朋友哦，这两种朋友呢特别都要留意一下自己在这一周哦。 做事情的心态都要做调整，不管是调快或者是调慢，都是很重要的。再来，我们来看一下下一个生肖，是我们属鸡的朋友。属鸡的朋友的运势跟上周的运势其实是差不多的哦。那呃，在这一周呢，其实就是属于原地踏步的一个状况，也就是你保持你上一周做事的惯性跟风格。那我们这样子呢，也算是呃。 可以守城，也就是说你不会出太大的乱子哈。那属鸡的朋友在这一周要注意的是礼拜六，那特别要注意的是跟亲子之间的互动跟沟通的部分。呃，这个部分呢，我们尽量就是不要原地踏步。这个部分呢，就是能够多用一点心会比较好一点哈，多花一点心思在跟孩子们做互动，或是跟亲人做互动，那这样都会对你。 接下来下一周呢，会有一些收获的。再来，我们来看下一个生肖是我们属狗的朋友喽。属狗的朋友呢，在这一周呢，就是告别的矛盾。你跟自己心里的一些小剧场啊，又或者是说你心里的一些不满呢，好，都会在这一周呢做一个告别跟宣泄。那矛盾呢，你也会自己豁然开朗、想开了。那这样子其实是比较好的。 因为这样代表的是，如果你要在这一周做任何的决定，又或者是你在这一周你要写任何的提案、好企划案，都会是比较理想的，比较能够让对方感觉到是不错的文件。那属狗的朋友呢，在这一周要注意的是礼拜六跟礼拜天，所以老师会建议呢，属狗的朋友呢，这个周末啊。 好，尽可能呢，我们就窝在家里，那也就不要跑外往外跑了，那对你会是比较好的，就当做是做一个自我沉淀跟修身养性的一个小周末。好，窝在家里，有的时候也是蛮舒心的，不一定要往外跑嘛，对不对？好，那再来我们来看一下，属狗的朋友之后是属猪的朋友。 那属猪的朋友呢，在这一周老师会提醒你，千万不要侥幸，因为呢，属猪的朋友呢，呃，在这一周呢，你会觉得怎么好像所有的目光都到我身上了？怎么大家都在盯着我看？明明上一个礼拜，呃，就是大家都没有在针对我，怎么这一这个礼拜大家忽然都针对你了？ 不是大家针对你，而是上个礼拜他们在忙自己的事情，没有时间约束你，或者是看你的进度，所以这个礼拜他们忽然想起来了，大家就开始追着你跑了。好，所以不管是你是可能呃在家里的妈妈，或者是你是在上班，你会觉得在家里你在被家事追着跑，被公婆追着念，在公事上呢，你就觉得哦，我怎么呢被被案子追着跑，哦被被同事。 追着要东西，嗯，或者是回不完的讯息跟跟信件，哦，或那这个周你会觉得非常非常的迫切的希望自己呢像那个章鱼一样有八只手可以同时进行很多事情。如果你有这样的一个状况，那代表上周你并没有听老师的话，安分的做好你本来该做的东西，好，所以你就会在这一周尝到苦头。 那如果说你上周呢有安安分分的做，那这一周你应该不至于那么的忙乱，你只是会觉得你同时要应付很多人，同时要把很多东西递出去，但是很多事情在这一周你就会做的结案，你并不会手忙脚乱的，只要照顺序去完成交付的事情就可以了。好，那属猪的朋友在这一个礼拜要注意的天数分别是礼拜二、礼拜三以及礼拜四，所以务必注意。 你在呃这一周所执行的任何的文件 paperwork 的部分，哦，要看过再看过，不然其实蛮容易出乱子的，或者是里面多一个零少一个零，呃，或者是你的那个暗号写打错了，那这些可能小细节呢，就会又会影响到大事情这样子。好，那我们再来看一下这一周我们的。 感情胜利组是这三个生肖的朋友，分别是属猴、属鸡以及属牛的朋友。这三个生肖的朋友呢，在感情的部分呢，会觉得积极上升的加温。但是同时呢，你也会发现呢，哦，周边呢也会相对的出现一些小人在后面哦，那他们都会低估，或者是说，呃，我们讲的有纸背心的影响，他会引，他们会。 呃，在后面说你的坏话，所以是说，即便你会觉得，哎，可能我有一个心仪的对象，可是呢，他周边的好朋友就会在跟他，就会在跟他，像那个拉拔这样子说，哎，不要啦，我觉得他好像不好，怎么样的，哦，那有点像被耳边风的感觉。那这个时候呢，你就要特别的去，嗯，透过去讨好他周边的人。 不要让这些小人得逞，然后让你的这个想要呃发展的关系没办法发展。好，那这是老师呢针对这三个生肖的提醒。好，以上是我们这一周的生肖运势周报。喜欢的朋友务必记得呢在下方帮老师按下订阅、分享跟赞，这样子你才能够确保你每一周都能够拥抱好运，并在第一时间收到老师的。 周报或是月报的，感谢大家的收看，谢谢大家，我们下次见。